Afisa wa uhamiaji mkoani Kagera Thomas Fusi anasema kuwa idara hiyo imefanikiwa kuwakamata watu hao ambao ni raia kutoka nchi jirani ya Rwanda ambao walikuwa wakijihusisha na utengenezaji wa pombe ya kienyeji iitwayo Dunia Yote katika nyumba iliyopo katika mtaa wa Bushanga Nshambya ambayo walikuwa wakipanga inayomilikiwa na Bidhulfa Isa Hamis ambaye ni Mtanzania. Walifanikiwa kufika katika eneo la tukio na kuwakamata watuhumiwa hao sambamba na mali zao zikiwemo chupa mia tisa zenye pombe aina ya dunia yote pamoja na vifaa vingine vilivyokuwa vikitumika katika utengenezaji wa pombe hiyo. Baada ya mahojiano ilibainika kuwa nyumba hiyo ilikuwa ni mali ya Bi Zulfa Isa Hamis mwenye miaka 69, raia wa Tanzania. Aidha, afisa huyo anasema kuwa idara hiyo itaendelea kuwashikilia watuhumiwa hao hadi pale uchunguzi wa kina utakapokamilika na kuweza kuwafikisha mahakamani. Idara ya uhamiaji inaendelea kuwashikilia watuhumiwa wote hao watano kwa mahojiano zaidi, lakini ikiwa inashirikiana pia na mamlaka zingine za serikali ili kufanya uchunguzi wa kina na hatimaye watuhumiwa hao waweze kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwepo na kufikishwa mahakamani. Napenda kuhakikishia kuwa idara ya uhamiaji inaendelea kuimarisha doria na misako katika maeneo yote yanayozunguka mkoa wa Kagera, hasa katika maeneo yale yaliyokuwa na maficho ya wahamiaji haramu. Kadhalika, watuhumiwa hao watano, watatu ni raia wa nchi jirani ya Rwanda na wawili ni Watanzania ambao nao wameunganishwa katika makosa hayo kutokana na tuhuma za kuwahifadhi na kuwasaidia kufanya shughuli mbalimbali katika kiwanda hicho. Mariam Emily Stativin Kageran